Fire, fire, fire, fire. First blood. Que minha vida é um filme. First blood. Oh não. Que cena, Sensação sublime. Oh no no no. Alright tem Ai, ai, então joga esse popô meu pai. A pressão já baixou. Se tu encosta, eu sinto calor. Eu já curei toda a cicatriz. Fica tranquila que eu resolvo o X. Você se pergunta por que não quis. Eu te pergunto se todo esse tempo você tava sendo feliz. Olha bem pro seu nariz. Deixa a vida alheia. Quem conspira morre pela boca. Vai se confundir com o canto da dizem que minha vida é um filme. Que cena, hein? Sensação sublime.